Сегодня мы с вами поговорим о дитере, о том, как правильно его использовать, когда постараемся обойтись без излишней теории. сначала о самом термине. В англоязычном э, слове используется сочетание th, аналогу которого э, у нас нет в русском языке. Да? Все знаете, что это звук «д». Соответственно, как произносить этот термин по-русски? Ну вот. После консультаций э, со специалистами по языку э, они сказали, что здесь будет действовать метод аналогий. Как в заимствованных словах произносится э, звук TH, и э, это будет в русском языке звук Т, потому что мы говорим Маргарет Тэтчер, а не Маргарет Зетчер. Да, мы говорим порт Саутгемптон, а не Саутгемптон. Так что правильно по-русски будет все-таки дитеринг с «т» э, в русскоязычном э, контексте. В чем суть, э, что это такое? Но ну, для начала давайте поговорим о разрядности сигнала – что такое разрядность? Что мы имеем в виду, когда мы говорим 16 разрядов или 16 бит, 24 э, бита, 24 разряда? А, имеется в виду количество разрядов в двоечном коде, э, описывающем мгновенное значение амплитуды сигнала. Вот. Для тех, кого интересует только практическая э, сторона вопроса, можете эту фразу забыть она вам абсолютно уже не нужна. Исходная э, разрядность файла возникает в момент его записи. То есть какие параметры при записи мы с вами выставили, э, такой файл э, с такой разрядностью у нас э, э, и запишется. Когда она меняется? В каком случае разрядность э, исходного сигнала у нас будет э, меняться? При любой обработке этого файла. Любой самый простейший алгоритм обработки меняет разрядность файла в сторону его увеличения, что бы мы с ним ни делали. Потому что любое воздействие э, алгоритма э, это чаще всего умножение на коэффициент, то есть это какая-то математическая операция. Если мы 16-битный исходный сигнал умножаем на 16-битный коэффициент, то у нас получается 32 бита, так как э, все вычисления происходят в двоечной форме. Вот здесь на битскопе давайте посмотрим, э, как будет изменяться разрядность воспроизводимого файла при любых воздействиях на него. Вот э, без каких бы то ни было изменений исходный 24-битный файл. Вот мы видим 24 бита актив. Ну, давайте, не знаю, там фейдер сдвинем. Все, уже 32 внутренние разрядные станции 32, значит, разрядность увеличилась сразу до 32. Причем на тех участках, где э, нет никакого воздействия, давайте вот так сделаем fade out, посмотрим на Bitscope, что будет э, происходить. До начала фейдаута, когда никаких вычислений с файлом не происходит, у нас 24 бита. Фейдаут пошел, Пошло умножение на коэффициент. 32. В чем суть, что при большом количестве таких ну, последовательных операций у нас разрядность возрастает очень быстро и э, достигает э, того предела, с которым может работать компьютер, того предела, э, с э, которым может работать станция. То есть в какой-то момент нам эти лишние разряды надо отбросить. Это как ценники в магазине до рублей округлили, отбросив все копейки. Вот. Операция эта носит название транкейт, то есть отбрасывание лишних разрядов. В принципе, э, она существует не только в аудио, а во всех математических операциях, когда обеспечивается достаточная точность, лишние какие-то знаки мы э, отбрасываем э, после запятой. Значит, а, что происходит при этом со звуком? Если мы просто отбрасываем лишние знаки, у нас э, появляются нелинейные искажения, потому что ошибка, которая возникает при округлении, а, она коррелирует с музыкальным сигналом. Давайте сначала а, посмотрим картиночки. Вот у нас есть спектр синусоидального сигнала, чистый 24-битный. Если мы просто до 16 бит отбросим лишние 8 бит, у нас получится вот такая чудесная картинка. Мы видим, что основной сигнал у нас сохранился, но появилась куча гармоник, которые, собственно, являются нелинейными искажениями. Вот. А если мы включим дитер, то мы получим вот такую вот картиночку, в которой, да, есть у нас какое-то количество шума, но гармоник этих нет, то есть, собственно, искажений нет. И за счет ухудшения отношения сигнал-шум мы э, убираем нелинейные искажения, потому что ошибка квантования, которая возникает при э, транкете, больше не коррелирует с э, основным сигналом. Вот. Но э, картинки картинками, давайте послушаем, как это все будет звучать. Вот наша есть чудесная фонограмма, которая у нас 24-убитная. Чтобы сейчас услышать, э, мы э, специально увеличим эти искажения. А для этого мы уменьшим уровень сильно, скажем, на 80 децибел. Ну, в общем, там практически ничего не слышно. И сохраним эту фонограмму в 16 бит. Так. Ну и посмотрим. Вот он. Если мы его сейчас сюда поставим, не слышно ничего, да, потому что ну, сигнал так и остался на уровне минус 80. Давайте его попробуем нормализовать. Нужно сразу делать потише. Ну, вот в чистом виде нелинейные искажения. Местами даже совсем сигнал пропадает, потому что ниже порога. Ну и попробуем сделать ту же операцию с включенным дитером. То есть вот мы включили дитер. Можно здесь увидеть, что у нас появился вот этот наш чудесный сигнал. Сделаем еще раз эту же операцию. Тут видно еще, что разрядность изменилась на выходе консоли до 16 бит. Э, что произошло? Ошибка осталась. Мы стали э, 16-битными. Но искажения исчезли, ошибка превратилась вот в этот ровный шум, который мы наблюдаем, и, в общем, сигнал под ним, под этим шумом, он э, достаточно качественный. Что это за шум? Что это за сигнал, который мы подмешиваем э, для декорреляции ошибки? Э, на слух это звучит как шум. На самом деле это сигнал э, с особенными статистическими свойствами. Не любой э, произвольно взятый шум может выполнять функции дитеринга. А, поэтому у нас есть выбор из самых разных типов дитера, которые есть сегодня в программном обеспечении. Они все работают. Чем они отличаются? друг от друга. Но э, самый простейший математически это у нас будет так называемый ТПДФ. Кому интересно, что это такое – Кому интересно э, прочитать про распределение вероятности и так далее, можете на досуге этим заняться, но для практического использования это э, э, не нужно. А, который, э, это PDF наш имеет структуру, близкую э, к белому шуму на слух. Поэтому он э, достаточно заметен, хотя э, по уровню по общему уровню, он э, доста э, достаточно небольшой и будет у нас находиться где-то в районе минус 90 дБ. Это немного совсем. А чем отличаются все остальные типы дитера? Просто э, в соответствии с кривыми равной громкости их Амплитудно-частотная характеристика изменена таким образом, чтобы максимум энергии приходился э, в область э, менее чувствительную для человеческого уха. То есть субъективно мы этот шум будем слышать меньше. При этом объективно по измерителям уровня его уровень будет больше. Возникает вопрос, когда, какой выбирать. Здесь это ваш креатив в чистом виде, потому что каждый из видов дитера дает чуть-чуть свою окраску. Вот. А работают математически э, они все. Значит, э, вот такое изменение амплитудно-частотной характеристики э, сигнала дитеринга а, называется оно и шейпингом. И все типы дитеров отличаются друг от друга. Только этой кривой. Только нойс-шейпингом. Больше ничем. Значит, а, нойс-шейпинги с сильным подъемом по высоким частотам а, не стоит применять, когда если э, с вашим файлом с вашей фонограммой будет дальше происходить еще что-то. Потому что э, если раз с ней еще будет что-то происходить, значит, ее будет э, разрядность еще раз меняться, значит, опять при транкейте вы будете опять добавлять литер, э, эти шумы будут складываться. То есть они, конечно, при сложении не, не, не вдвое э, возрастают, потому что они не коррелируют э, между собой, но при большом числе операций это может стать заметным. Это первый вариант. Э, когда не нужно э, применять noise shaping, а лучше э, применять стандартный ТПДФ, который ровный спектрально у нас. А, второй вариант. Если делаете библиотеку, скажем, для сэмплера, а, потому что при пике АЧХ дитеринга в районе 20 килогерц вы можете на другую клавишу переназначить на сэмплере и играть, скажем, на октаву ниже. И тогда это уже будет не 20 килогерц, а 10. Вот. И оттуда э, уже, это, уже это абсолютно слышимая область. В этом случае тоже лучше применять э, ТПДФ. Третий случай, э, когда не стоит применять Э, Нойз ну, шейпинг описывался где-то в середине 90-х. Я не думаю, что сейчас это актуально, но для информации вам э, может понадобиться. Э, такого рода дитер с подъемом по высоким частотам э, плохо работал э, со сжатием в формате атрак, которое применялось в первых поколениях мини-дисков. На самом деле лет уже 10, как э, там алгоритмы поменялись, но э, может оказаться, что вам попадется какой-то старый, и, услышав что-то необычное, можно предположить, что это результат неправильно выбранного дитера. Но ну, это экзотическое уже такое достаточно предположение. Еще одна функция дитера, которая не очевидна даже немножко у нас – Э, как ни странно, он увеличивает динамический диапазон фонограммы. Что мы подразумеваем под динамическим диапазоном фонограммы? Э, это величину между самым тихим сигналом и э, самым громким. Если для стандартной 16-разрядной фонограммы у нас теоретически сигнал уже не может быть ниже минус 98 дБ, а, то, как ни странно, Э, с применением э, дитера мы можем заглянуть даже немножко глубже. Даже в 16 битах. Но давайте посмотрим, как значит, э, это можно показать. Давайте возьмем, вернем уровень нашей исходной фонограммы, сделаем его, уйдем из 16 бит совсем вниз, то есть там, где ну точно ничего не будет, скажем, минус 100 децибел, да? То есть теоретически это за краем э, разрешающей способности 16-битного сигнала аж еще на 2 децибела. Как это будет звучать? Ну, никак не будет, оно же не должно никак звучать. Вот, ну, давайте этот кусочек. Значит, э, делаем 16 бит транкейтом без дитера с уровнем э, исходного сигнала с уровнем минус 100. Ну, попробуем послушать, что там. Ничего нет. Ну, на минус 100 мы ничего не услышим. Если там что-то есть, давайте попробуем нормализовать, то оно появится. Ничего нет. Все нули. Теперь те же самые минус 100 с включенным дитером. Ну, давайте ее сюда вытащим. Ну, так вот там сигнал дитера есть. А теперь попробуем нормализовать. Давайте послушаем этот файл, получившийся после нормализации. И э, мы услышим, что в 16-битном файле у нас осталась информация, которая лежит ниже пределов разрешения стандартной 16-битной системы. Вот, собственно, все, что нужно знать практикующему звукорежиссеру о дитеринге.